De Quina de Decembro. Zamenhofa Tago. Au la Tago de la Libro. nas Gestago de Zamenhof, de Gewinner de Dezembro 18genau. La iniciatinto de la lingvo Esperanto. nascidis in Bialistoco, Pollando. En mil ocent obdexet la ocul curacisto publicigis la unuan lerno libron de la internazia lingvo. Li usis la pseudonimon doktoro Esperanto. La doktoro kiu havas esperon. kaj la lingvo iĝis konata en la tuta mondo kiel Esperanto. En la dekvina de decembro, parolantoj de la lingvo en pli ol cent dudek festas la tagon de la libro diverse maniere. En la internacia ligo de Esperantista Instruistoi Texto Texton por común alegado ocase del atago de la libro. Felician Zamenhofen, Dagon